herif. Ya hemen üstüne de bir Gukasten yapayım mı? Gukasten bizim kanalımızda yaptığımız ilk analizlerden ee, ya inanılmaz bir rock vokal. İnanılmaz bir rock vokal. O kadar rahat ki olağanüstü bir tenor. Bence renk olarak tam bir spinto. Çiğ gibi. Doğa natural ama ne kadar temiz bakın. Hiçbir şey gibi. Ver, ver, ver nasıl babacım ver. <laughs> Çocuklar fadiyiz bu ses. <laughs> Şaka değil. Ses genişliğine bakarsanız. Nerede başlıyor? Ee, ee. Yaklaşık böyle mimimol gibi başlayıp Yani böyle bir renkte olmak hakikaten iş. Ya belki de hani o, o kadar keskin ki renk. Pes renkleri de öyle. Bir de büyük büyük kullanıyor sesleri bakın. Ağzına bakın. de bunun üzerine teknik de var yani. <laughs> müthiş ya müthiş. Efsane. nakarat geçelim. Sizler geldi. Burada da bir bemol. Ton zaten. Özel bir ses aldım işte. Buldun mu bırakmayacaksın böyle sesleri. Hatta kendisi bir matematik öğretmeni miydi? Özgün, onlara da bakmıştık biz bir ara. Bayağı inceledik bu kasteni. Solistlerin adı İngiltere Yöngesi'nden Kore, e, Güney Koreli bir indie rock grubu. 2013 Commonwealth Okul'dan orijinal dedi vokalist. Ha Hyun Woo. Tabii vokalisti. Hmm, biz Ha Hyun Woo'ya ulaşmak için ne uğraştık ya. Bak daha önceki analizimde burada gördüğünüz gibi. Adeta çivi gibi ses demişim. Gene aynı başlığı atacaksın yani değil mi? Lukaster. <laughs> ya Ha Hyun Woo hakikaten çok orijinal bir renk. Güney Koreli şarkı söz yazarı, Nokkan, vokal ve gitaristim. Fakat yani mes yani ilk mesleği şarkıcılık da değil adamı bildiğim kadarıyla. Yani sonradan giriyor falan filan böyle bir şeyler. Neyse. Pesle. Peste si bemol var. Yani ses genişliği hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi net 3 oktavı çok rahatlıkla vurabilecek bir renk. Ve canlıda bu kadar temiz okuması? Çok kaliteli bir renk. Pesleri bile ama keskin görüyorsunuz. Oh. Onun için en pes sesler bunlar. En pes dediğiniz ses de re diyez mi bemola. Birinci oktav yani. renk işte abi yani ne yaparsanız mesela ne kadar eğitim alırsanız alın bu, bu renge ulaşmak çok zor. Önce bir ses kalitesinin bu tarzda olması gerekiyor yani keskin renginiz olacak. Ondan sonra belki geliştirme şansınız var. Yani olmayan bir sesi böyle dönüştüremezsiniz. Yani evde denemek isteyenler için söylüyorum. Nereye gelir? <laughs> Sol Diaz geldi. Manyak. Ha <laughs> <laughs> Müthiş şarkıcı ya. Nasıl rahat. Oh. <laughs> Vallahi gelmiyor böyle sesler çok özgün. Çok nadir. Evet. Her yerden Bir çıkmaz. hocam- Ha? Bir de hocam karikatüristmiş. Allah Annesinin isteğiyle şey gitmiş e, güzel sanatlara. Ressam Hayda. olmuş fakat o sırada müziği bırakmış ama bu karikatüristliğini ve ressamlığını müziğe entegre etmiş. Hmm. Ondan sonra da müzikte çok başarılı olmuş. Ya çok ilginç bir karakter. Yani ben, mesela böyle konservatuarda böyle bir arkadaşım olsaydı mesela. Mesela yani bu tarz renk çok nadir geliyor onu diyorum hani. Şey bulursunuz tenor renk bulursunuz. Belki bu sesleri çıkanında bulursunuz. Sol diyezler falan veren de vardır. Ama bu keskinlik bu e, nasıl diyeyim normal bir şey değil yani. Gerçekten normal değil. Aşırı aşırı keskin çivi gibi oturuyor o sesler yani. Hiç rahatsız etmiyor kulağı. Çoğun derece keyifli. Ve yaparken de adam hiç zorlandığını görüyor musunuz? Bu ne ya? Nasıl? Aa, gibi çıkardı ses. Do. Sanki onun nokta... Sanki bu da var yapmıyormuş gibi. Bence bu adamdaki ses rahat söyleyeyim size. 3,5 oktavdan fazla olabilir. Peslerde daha vardır. Yani 3-4 ses daha iner. Dizlerde daha yukarısı da olabilir çocuklar. Hiç belli olmaz böyle sesler. Ne yapacağı pek belirsiz olmayan, belirli olmayan sesler. Özel bir ses bu adamda. Vay be. Yine takıldık Kukas Kukaseni. Şey.